まずはビールからします。その前にちょっと楽しみようかな。いや今日はすき焼き風鍋焼きうどんですね。では、いただきます。ああ。 ないでしょ殻が入ってるところもいいですけど今日は成功ですねすき焼き風うどんきます 肉がうまいわ、俺。間違いない。うん。おいしい。 かね、昨日まで東京にいたんですよ。何日に東京にいたのかな ?3 日前か。東京行ったんですけど、なんで行ったかというと、K さんと喧嘩してね、K さん東京帰っちゃったんですよ。 皆さん皆さみたねそんなただにやっていないんですよええー、と思ってねその時俺も古不材になってましたからアイスを作られて買ったのかなと思って お願いやから、勝ちで、ちょっまあ、しくわけなんですよ。で、今、K さんは、断捨離を行っているし、部屋も綺麗で、世界中になんか丸見えなんですけどね。 うんそうなると飲み歩くしかないなってなってくるんで2人でお道具してたんですよ決目で24時間営業の食堂があるんですよでそこで飲んでそこからそこから行ってレバニラ炒めと酢豚とあとなんだっけな してるけどそれ食べてで次の日は上野で居酒屋行って飲んでました飲んでばっかりですけどねで昨日帰ってきたわけですけども東京は便利だし交通のね便もいいし しても良いわけなんですけどもこっちじゃそんながもう営業しないで電話でね頼んで来てもらうわけなんですけど クは便利なんですけどねなんかそうそうそう体調が悪くなるっていうか今回は腰痛ね背中の筋肉が強くなってもうまっすぐ歩けないぐらいなんですよもう今はね治りましたけどねあれはもう座って大丈夫なんだけど動くともうダメ腰にくる 新幹線の時にもう先にバーッと走って席を確保してくれて座らせてもらえるんですけどね本当にねありがたいです 最初のねいい時に東京行って飲むもい楽しいですねもうガンマが1100みたいなことはねしたくないんでそこは調整しながらやっていきたいと思ってます 今日は病院があって、診察場所を約束して、それで提出して、何かやしてるうちに、あっという間に5時過ぎになりましたけど、まあ、全てはね、うまくいったんで嬉しいです。 最近こっちのはレモン味のちくわはいこれのまあって時々買ってるんですけどもねそればっかりはダメだということなんでしょうね あ、ビジュ忘れちゃうの。忘れてた。食べるのですし。ああ。東京行ったらね、その店でも、ホッピーが落ちてるんですよ。ホッピーで、 焼酎があるんですけどねこっちの地元ではなかなかそんな店ないですけど東京ではどんなとこでもほっぴり置いてますからね飲めばよかったんですけどちょっと焼酎が苦手なもんで朝飲みすぎちゃうかもしれないんでね ですね僕は外出して戻るたびにアルコールで手を拭いてるんですけども感染者がね怖いですから 昔ね、高校生の子が学校行くのが調子くて、俺も病気になってみたいとかね、肺炎になったらどうなんだろうとか、親に言ったら、親父にしばかれましたけどね、何考えてんだお前やっぱ、とか、ちっとはんべんべん。っていうぐらいね、何その声だけやんないのって言うんだけど、まあ今から思えば贅沢なわけですよ。 健康なだからね しね、周りも心配すると思うんですよ。それも、せっかくの豪華キャンセルでの旅ですからね。僕が乗ってた船は、もう、漁船みたいな、ちょっと、波を立つと、沈むぐらいの勢いで揺れるんですけどね。 ちゃうまいのは安くしてるのね今はね今ちょっと心配なことは車はねもう13万キロ越しましたんでいつ故障してもおかしくない状態で一応なじみの自動車屋さんに 持ってきて車検してもらうんですけども細かいところまで見てくれるんですけどねでもいきなり壊れるところもあるだろうしどうしようかなとか新車買うなんて無理だしね 福岡大ね、最終日、フォークダンスをね、踊るんですけども、女の人がこうやって、細がこうやって持つんですけども、自分の好きな子が回っている日、指と指が振り合ったら、電気が走るんですよ。プシーって、ウェーウェーいや、本当にね、あれ何だったんだろう。 中学生の頃は先輩の女の人があまりにも綺麗すぎてもう光を放ってるんですよね眩しくて見てらんないみたいなそんな感じだったんでねそういう純粋な時代があったんだよな 京に行くようになってデジカメとかちっちゃい三脚とかバッチリとか全部準備しておいて朝カバンに入れようと思ってたんですよそこがね朝見てもねカメラがないんですよねあれと思ってね探し回ってたら K さんから電話がついて「なんでないの?」とか言われて「いやこれはね何時までに見つけるから」って言って本当マジで探したんですよ ないんですよどうこうどう探してもないんですよね俺の悪い癖でポイと物を置いちゃうんですよね決まった場所に置かずにだからだと思うんですけどほんであ3時までに出発するからって言って電話切ったらもうそこから恐怖ですよ前にね とした短めで SD カードが壊れてて認識しなくなっちゃってるんですよで金さんはもうできてると思って見たら全然出てこないほんだらねネットで調べてデータ復旧とか見せて電話かけるんですよね。でもそれでも一件6万円から100万円までとかで、ね、 あって、これちょっいやめとけ言ったんですよね。でも我慢できない人が言ってるんですけど、どうしようもないんですよね。だから、作成した動画に対しては、すごい愛情を持って見てるわけなんですけども、でも俺がなくして、3時にまで間に合わずに、どう探してもないんで、 さんに電話してごめん今日は行けないって言ったらうん分かったってね代わりに走していくからって言って直したんですけど全然ないどうしようもないで東京のヨドバシカメラなんだっけそれでいいのかなそこ行ってもうデジカメ俺買うわって言って行ったんですよでもな とか思って、思ってたら、さん、やめなとか言うんですよ。もう分かったとか言って、で、まあ結局帰ってきたわけなんですけども、帰ってきて、俺の部屋を探したら、もうピンポーンですよ、もう。あっちゅう間にケイさんを発見して、よく考えたら、俺、表の袋に SD カードを入れて、中の袋にデジカメとか入れてたんですよ。 それでも全然気づかずにそんなとこ入ってるわけないわなと思って見てないんですけどもイさんはあっちまで見つけて「あるじゃん!」と言われて「よかったよかった見つかってよかったよ」と思って本当に怯えてましたね生まれたちのバンピのようにプルプル震えてたもん しょうよ、教室でしょうね。まあ、2月14日に必ず花粉の影響が出てくるんですよ。ぴったり2月14日。バレンタインデーにない。まあ逆にそうなると対策が早くされるので、ね、アレルギー科の病院に行って、医師に花粉症の薬もらうんですけどもね、そかなり楽に過ごせるようになりましたね。一時はもう本当に良かったもん。 これで思いされましたね皆さんも専門医のところにした方がいいですよね市販薬もいいんですけどやっぱり自分のホームドクターみたいな先生がいてくれればいい薬に想像してくれるから 今日もうざうざいろいろ食べましたけどけ約前です保存式がね美味しいですね皆さんもそういうのをして食べましょうそれでは今日もごちそうさまでした